私なんてでもだって君好きで攻めでも生きてるの好きでもない男に好かれたってめんどくさいめんどくさいしネガティブツイートがで公開ネットで有名なハントムギリを食べとね転んで中指で言った本当は認めてもらいたい東京調子は口らしてネットの中引っこもったグレッチグーグル検索人はおっちゃんのみつ としか限界どこ無理絶対無理でも誘われないのも寂しい女ってのはめんどくせえ嘘つきばっかめんどくせえ30歳少女ビール中で歌ってやってバッとやって本当はそうなりたいんです私は過去の鳥なんです東京都市は口なして she said my oh she go 速ヒットしようワクボーイ優越感に飛び込んでいつかここまで迎えに行けて今日も私は口をってネットなき引きこもって知ってかぶって嫌われないように、イエイエイ